Saluton, mi estas tiu kiu hundo La la la. Mi estas ke la rigonta al vi ki el traduki propra in substantivo in en solo solo. Yen tabelo. En propra substantivo troviĝas la vokalo O. Ni traduku ĝin pera kajn. Do En soleresolo la vokalo O estus Kiam en propra substantivo troviĝas la vokaloa A. E, ni traduku ĝin pere kajn. do En solresolo estus? Cam in propria substantivo providgias la vocalo un, ni traducu gin per o, kai n. Do, un en sol resolu estus